हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आइए देखते हैं कि आज खास क्या है यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डेटाबेस हमने ले लिया है यहाँ पर टेबल वन आपको दिखाई पड़ रहा है जनरली ये 2007 है तो आप करते क्या है यहाँ से व्यू पे जाते हैं फिर डिजाइन व्यू पे जाते हैं और यहाँ पर जो भी टेबल बनानी है उस टेबल का नाम दे देते हैं लाइक यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्ट की टेबल बनानी है तो ये मैंने लिखा प्रोडक्ट की और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी आएगी यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आएगा तो यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं ये लिखा मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है तो ये मैंने कर दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट ओके और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आएगा तो बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं फिलहाल हम रखने वाले हैं टेक्स्ट डेटा टाइप फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर प्राइस आएगी प्रोडक्ट की प्राइस जो भी प्राइस है वो यहाँ पर आ जाएगी प्राइस को रखेंगे क्या करेंसी रेट में तो सब कुछ क्लियर है बहुत फिर यहाँ पर आएगा यूनिट तो यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं और यूनिट लेने के बाद यहाँ पर यूनिट का जो डेटा टाइप है वो मेंशन कर देंगे लाइक नंबर रख देते हैं हम और यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर को बना देंगे डबल ठीक है तो ये बना दिया डबल और फिर यहाँ पर टोटल कर देंगे total T O T A M तो ये कर दिया टोटल अब यहाँ पर टोटल हमें चाहिए टोटल होगा कहते तो यहाँ पर ले लेते हैं नंबर रिलेटेड आप चाहे तो करेंसी भी रख सकते हैं नो प्रॉब्लम करेंसी रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो यहाँ पर टोटल में करेंसी हमें चाहिए तो ये तो हो जाएगा कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट होगा जबकि हम क्वेरी बनाएंगे तो इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पर आएगा तो जो प्रोडक्ट का नाम देना चाहते हैं लाइक यहाँ पे कर देता हूँ पार्ले जी पार्ले जी ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट का नाम अब मान लीजिए कि पांच रुपए कीमत है एक पार्ले जी की और ऐसे ऐसे पचास पैकेट आपने खरीदे तो यहाँ पर टोटल होके आना चाहिए तो टोटल के लिए तो हम बनाते हैं क्वेरी कैसे बनाएंगे क्वेरी इसको सेव कर लेते हैं क्लोज कर देते हैं फिर यहाँ क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ से आते हैं क्वेरी डिजाइन पर जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे आते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा प्रोडक्ट टेबल तो बस ले लीजिए सेवन में करने का यही तरीका है कैलकुलेट करने का यही तरीका है ठीक है ये हो गया ठीक है समझ में आ रही है बात यहाँ पर टोटल करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आ रहा है अब यहाँ पर कोलन लगा दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है प्राइस क्या लिखना है प्राइस ध्यान दीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इनटू करिएगा यूनिट अगर यही बात होती लिब्रा बेस डेटाबेस की तो थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता क्या होता सिनेरियो अभी चलिए ब्यूटी क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर टोटल भी आ गया है देख सकते हैं ये टोटल भी हमारे पास आ चुका है अब यहां पर मान लीजिए कोई दूसरा प्रोडक्ट है जैसे मान लीजिए राइस है आर आई सी राइस ये राइस लिखा मैंने और यहां पर राइस की कीमत पचास रुपए किलो है और ऐसे 50 किलो राइस अगर खरीदा तो टोटल कॉस्ट अपने आप आती चली जाएगी ये क्वेरी का फायदा है अब इस क्वेरी को हम सेव करते हैं तो यहां से चलते हैं और प्रोडक्ट क्यू के नाम से सेव करते हैं ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट क्यू ठीक है ये तो बात रही कि हम किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काम करते हैं थोड़ा सा आ जाते हैं लिब्रा बेस डेटाबेस में ठीक है इसको ओपन कर लेता तो यहां से लिब्रा बेस डेटाबेस को मैं ओपन कर रहा हूं और यहां तो मैं बेस डेटाबेस ही ओपन कर रहा है तो बस बेस डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिए और यहां पर क्रिएट न्यू डेटाबेस नेक्स्ट करिए हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे फिनिश पे क्लिक कर दीजिए आपके सामने न्यू डेटाबेस 12 ओपन हो जाएगा आप यहाँ नाम चेंज भी कर सकते हैं मैं फिलहाल यही रखता हूं क्लिक कर दीजिए आपके सामने एक नया सिनेरियो आएगा हमें कहां जाना है डिजाइन व्यू में जाना है तो डिजाइन व्यू में चलते हैं यहां पर देखिए तरीका क्या होगा यहां पर आए सेम चीज है आईडी है ठीक यहां पर देखिए अलग-अलग डेटा टाइप आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से तो जो भी डेटा टाइप रखना है रख लीजिए फिलहाल आईडी को यही रखते हैं क्योंकि आईडी हमने वहां पर प्राइमरी की बनाई थी यहां पर प्राइमरी की हम यहां पर भी प्राइमरी की बना देते हैं तो यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट का ना तो यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से दोनों में कंपेयर करके दिखा रहा हूं नेम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है 2007 में कैसे काम करते थे और यहां पर क्या तरीका है ठीक है तो ये तो टेक्स्ट बैर क्या ही रहेगा फिर यहां पर आते हैं प्राइस कर देते हैं price P R I C price ठीक है और यहां पर कौन सा डेटा टाइप आएगा प्राइस तो क्या यहाँ करेंसी डेटा टाइप आपको दिख रहा है कहीं भी देखिए करेंसी डेटा टाइप नजर आ रहा है कहीं भी हमें इसमें करेंसी डेटा टाइप नहीं नजर आ रहा है डेटा टाइप हम चेंज कर देते हैं यहाँ डेटा टाइप हम कर देते हैं नंबर ठीक है तो ये नंबर कर दिया हमने अब यहाँ पे यूनिट कर देते हैं unit U N I T unit को फ्लोट डेटा टाइप बनाएंगे क्योंकि तो हम दशमलव में भी एंटर करना चाहते हैं देखिए तो ये फ्लोट है ठीक है जाएंगे तो देखेंगे ये टेबल तो आपको पूरी मिलेगी टोटल वाला ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा टोटल कहाँ से आएगा जब हम डिजाइन व्यू में जाकर के और यहाँ पर क्वेरी क्रिएट करेंगे टेबल नहीं बनाएंगे बल्कि क्वेरी क्रिएट करेंगे तो ये क्वेरी पे जाएंगे और create query in design view पे जाकर के इसको ऐड करा देंगे और यहाँ से इसको क्लोज करके और फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ये पकड़ के ठीक है यहाँ पे name of product price trade unit ये ले लिया हमने अब हमको यहाँ पर टोटल चाहिए तो टोटल यहाँ पे करना है तो हमें क्या करना होगा किस तरीके से टोटल करना है वो बता देता हूँ आपको देखिए यहाँ पे जा करके प्राइस इंटू यूनिट कर दीजिए और इस फील्ड को नाम क्या देना चाहते हैं वो अलियाज में दे दीजिए तो ये टोटल लिख दिया ठीक है और यहाँ से सेव कर दीजिए तो सेव हो गया जी क्वेरी रन हो गई आपकी अब इसको क्लोज कर दीजिए अब यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल भी आपका हो गया है वो क्या रहा है कि नहीं देख सकते हैं अब जो भी आप एंटर करेंगे टेबल में टेबल में टेबल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे टेबल में आए जो भी एंटर करेंगे क्वेरी में ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंटर करता हूँ pulse P U L S E pulse हो गया यहाँ पर 120 रुपए किलो किया मैंने और यहाँ पे कर दिया पांच किलो तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है और यहाँ पे यहाँ पे हमने आईडी नहीं दिया जिसकी वजह से दिक्कत हो गई ये हो गया चलिए अब यहाँ पर आए यहाँ पे फोर कर दिया यहाँ पर कुछ और कर देते हैं लाइक यहाँ पे कर देते हैं कर दिया और यहाँ पर आते हैं प्राइस कर देते हैं इसका हंड्रेड रुपीज और पांच पैकेट लिया तो उसके हिसाब से कीमत कितनी आई हमें ये देखनी है ठीक है तो ये यहाँ से जाकर के इसको सेव कर सकते हैं क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप आ जाएगा तो यहाँ पे ये हमारी क्वेरी है तो क्वेरी में जाएंगे तो इसे अपडेट करना होगा देखिए ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना ये रिफ्रेश का बटन है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा पूरा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा समझ रहे हैं आपको यहाँ से जाएंगे तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट हो गया अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं बहुत आसान है बात समझ में आइए और फिर चलते हैं कुछ चीजों को और अपडेट करते हैं टेबल ये टेबल है हमारा यही प्रोडक्टिव वाला टेबल है ना यहाँ पे आए यहाँ पे कर देते हैं पांचवा पांचवा नंबर आते हैं यहाँ पे करते हैं sugar S U G A R ठीक है यहाँ पे करते हैं पैंतालीस रुपए किलो पैंतालीस किलो ठीक है फिर यहाँ पर आते हैं छठवा आइटम यहाँ पे करते हैं ब्रिटानिया ब्रिटानिया ब्रिटानिया बिस्किट है तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कीमत करते हैं पच्चीस रुपए एक पैकेट की और पचास पैकेट लिया तो उसकी कीमत क्या आएगी वो हम देखेंगे तो बस यहाँ से क्लोज कर दीजिए और क्वेरी में चले जाइए जैसे ही आप क्वेरी में जाएंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं भी होगा तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा तो देख सकते हैं कितने आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर पाएंगे दो ही में कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है मैंने तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी दिखाया ये एक्सेस था ठीक है और एक्सेस के बाद आपको लिब्रा बेस डेटाबेस भी दिखाया दोनों ही दिखा दिया तो दोनों ही में जिसमें आसान लगे उसमें कर सकते हैं काम ठीक है उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी ओके अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video